A więc marzy wam się skin z e, Cloudresta i chcecie zaszpanować przy pani Olorime i jej wesołych kolegach z, z gildii zakonu Welkenaszów w sam, w sam raz super poradnik, jak się oftankuje Cloudrest. E, nie jest to jakiś super ambitny czy, czy dobrze wykonany run, ale no, na pewno pokrywa jakieś tam podstawowe pojęcia, które się wiążą z oftankowaniem takiego miejsca i postaram się jakoś mniej więcej wytłumaczyć, co i jak tutaj działa i dlaczego tutaj tak działa i co będzie można dalej z tym robić, więc może od początku. Jaka jest tak naprawdę robota Oftanka na CloudRace'cie? Um, na pewno jakby będzie tutaj przede wszystkim to trzymanie minibossów i w sumie tyle. Um, potem w zależności tak naprawdę tego, jak e, reszta tanków gra i jak grupa gra, jest opcja też, że będziecie po prostu musieli trzymać ady, tak jak ja tutaj na tym E, filmie musiałem się męczyć z tymi jadami i tak naprawdę jak nie ma, <clears throat> nie ma ani adów, ani, ani minibossów, no to tak naprawdę możecie dołożyć wszelkich starań, żeby tam pomóc e, przedrzeć się drużynie przez e, cały natłok mechanik, który jest na Cloudrestce, natomiast też to wygląda w ten sposób, że jak nie czujecie się na siłach <clears throat> z perspektywy tanka, no to wtedy też już no, nawet lepiej niech po prostu stajcie w miejscu i dajcie drużynie zrobić wszystko co swoje, zajmijcie się swoją robotą i też będzie, będzie w miarę okej. Okay. To jest generalnie jeden, <clears throat> jeden z prostszych miejsc tak, tak naprawdę do, do tankowania. Jakby z racji tego, że nie ma tak naprawdę krytycznych błędów, które możecie zrobić tak długo jak stoicie w miarę żywi, no to jest, jest okej. Okay. No to jeszcze może zanim się pojawią minibossy, to zajmijmy się podstawowymi pojęciami, co tak naprawdę na CloudRestie może pójść nie tak i jakie są mechaniki tak naprawdę z Waszej perspektywy i jak to wygląda inaczej na Oftanku niż jak na DD przykładowo. I, no i po kolei, no, jak mamy Frost, Frost wygląda w ten sposób, że tam jedna osoba zostaje zamrożona i musi ten Frost z siebie zrzucić. Zrzucając to wokół siebie powstaje małe, małe kółko zadające obrażenia na samym etapie zrzutu, a potem ktoś to musi podnieść i powtórzyć proces trzy razy, więc Mm, jeśli macie Frosna w tanku, możecie go rzucić pod siebie. Tam, gdzie wy stoicie, nie powinien nikt na was stać, ale jeśli tak się dzieje, że ktoś tam już faktycznie na was stoi, no to roll gdzieś tam w jakieś bezpieczne miejsce, gdzieś w miarę blisko grupy i rzucacie ten Frost z dala od każdego. Um, tak, żeby po prostu nikomu nie zrobić krzywdy, bo w momencie, kiedy to się over overlapuje z jakimiś innymi mechanikami, no to e, jest duża opcja, że po prostu ktoś tego nie ustoi. Mhm. Dalej mamy flarę. Flara wygląda tak samo jak każda inna flara, po prostu jest na Was, a nie na jakimś tam innym dodo. Um, co jest istotne, to to, że jak macie taunt na minibosie, to ta flara nie będzie na was. Um, natomiast jeśli tego minibosa jeszcze nie mam, no to tak jak tutaj na filmie, ja dostałem flarę przez chwilę um, i chcecie po prostu wejść w grupę. Um, idealnie, znaczy musicie to skorelować tak naprawdę jak wasza grupa gra i gdzie ona będzie stała podczas tego frostu, e, podczas tej flary znaczy się. Natomiast no jak na przykład nie czujecie się na siłach, żeby po prostu w momencie, kiedy jest flara, a żaba sobie przechodzi, a grupa jest przyzwyczajona do robienia tranzycji w trakcie flary, no to wtedy po prostu mówicie na Discordzie czy tam na jakimś innym voice komunikatorze stay i wszyscy zostają w tej flarze. Jak flara wybuchnie, to tyle po mechanice. No i ostatnią rzeczą jest e, Weapon Swap i teraz tak naprawdę mm, na, no, w tanku już tu trochę, trochę jest zabawy z tym tak naprawdę Y, jeden, jeden bar tak naprawdę na 10 sekund wam w ogóle wyjdzie z gry, więc będziecie musieli jakoś e, obejść całą grę bez, bez tego, więc opcja bezpieczna no to jest y, wzięcie sobie taunta na oba bary, czyli melee taunt i czyli range taunt. W momencie jak wy dostaniecie weapon swap i wam się zgubi taunt na minibosie, to nic nie szkodzi, macie, na, macie taunt na drugim na drugim barze i też się nic nie dzieje. Jak chcecie mieć jakąś tam jeszcze ultra bezpieczną metodę, to możecie forsować to, żeby po prostu weapon swap na was wszedł, jak jesteście na backbarze, tylko po to, żeby mieć dostęp do healy z frontbara i też jest ok. No, a jak na przykład nie czujecie się na siłach, to zawsze też, <clears throat> zawsze też możecie sobie wziąć yy, healę na backbar, na przykład Sork Tank, na przykład jakikolwiek tank i jakikolwiek self-heal tak naprawdę na backbar, powiedzmy Vigor, powiedzmy na Wardanie Winesa, na backbar, wszystko jest ok. Tak żeby, tak, żeby po prostu Wam wygodniej i komfortowo się to e, tankowało. Natomiast no, w momencie, jak wchodzi taki, taki weapon swap, też macie tam 2 czy 3 sekundy, więc możecie tam jeszcze mm, zrekastować tego tamta przykładowo, e, zrzucić wszystkie rzeczy, które chcecie z backbara i po prostu przejść na frontbar na te 10 sekund i czekać do samego końca. I tyle w sumie no to może już stricte minibossy, od 75% wchodzi Siloria i tak naprawdę segment z Silorią jest najprostszy y, z perspektywy of tanka, bo nieważne jak, jaką perspektywę i jaką strategię wasza grupa nie przyjmie, um, zarówno jakby w bezpiecznym podejściu na Cloud jak i w takim agresywnym do Skorpuszu, um, w każdym wypadku ta Siloria będzie tak naprawdę um, będziecie chcieli trzymać ją jak najbliżej y, main bossa, jak tylko się da, więc też jakby z Waszej perspektywy, co taka Siluria robi? No przede wszystkim jest tam, y, jest tam fragment kona, czyli boss musi być odwrócony gdzieś tam od grupy, w którą stronę to już jest bez jakiejś większej różnicy. Jak macie dobrą grupę, a Siluria Wam huchnie wewnątrz tej grupy, no to każdy też przykładowo się odsunie, no ale też z waszej, z waszej perspektywy, im więcej takich sytuacji unikniecie, no to tym wygodniej i dla grupy, i tym, tym po prostu jest mniejsza szansa, że ktoś się na tym wypieprzy, tak? więc um, na pewno jest ten brew. Um, mamy Siluję, która robi sama, sama z siebie jakieś tam heavy ataki. Tak naprawdę jak macie CPki rozstawione pod off-tank, nie musicie schodzić w portale, możecie sobie przyładować sporo punktów w, w hardy i w przykładowo heavy armor focus, e, żeby mieć po prostu ochronę fizyczną i wtedy po prostu nie musicie robić nic, możecie wszystko przyjąć na blok i jest ok. I jakby drugą mechaniką, która też Siloria robi, to jest e, skok, skok leci randomowo w osobę, która jest najdalej. Jak ktoś nie kajtuje tych skokoków, no to one będą szły w grupę, no ale też jakby z waszej perspektywy to się nic nie dzieje, po prostu trzymacie tam na tej Sirorii, ona sobie skoczy, ona sobie wróci i tyle. I myślę, że najważniejszą mechaniką jest tak naprawdę standard od Sirori, czyli po prostu raz na jakiś czas ta Siroria pod siebie zrzuca dosyć spore AOE. To AOE nie bije tak naprawdę prawie że w ogóle, ale też no nie będzie takich sytuacji, że grupa będzie stała w tym, w tym standardzie będzie parsowała dalej, tylko każdy się tam odsunie. I też przykładowo wy chcecie tą Sirorię też wyciągnąć z tego um, standardu, głównie po to, żeby każdy miał tam łatwiejszy dostęp do parsy. I tak naprawdę co możecie zrobić, żeby jakby zrobić um, warunki do walki najbardziej komfortowe dla drużyny, to jest to, że trzymacie tą Sirorię na lewo bądź na prawo, najbliżej main bossa tylko się da. I w momencie, kiedy wchodzi taki standard, E, wy sobie rolujecie pod zmarzem, ciągniecie ją na drugą stronę i w ten sposób każdy, kto chce podejść na mele do Silori, ma naprawdę proste podejście i tak samo jakby patrząc wstecz, każdy kto tak naprawdę rzucił AOE w żabę i przy okazji kliwując Silorię, w momencie kiedy wy przeciągniecie tą Silorię na, drugi, na drugą stronę i też trzymacie ją bardzo blisko, to no, wygląda to w ten sposób, że przykładowo ktoś może rzucić Destro Ult w tą Silorię, kiedy ona jest na żabie wchodzi standard, wy nie chcecie wyciągnąć tej Sirori z tego Destro Ulta, tak? Więc jak, jeśli zrobicie to tak jak tutaj na filmie, po prostu e, z obu stron z match tak naprawdę ta Siroria jak najbliżej się da, to po prostu w każdym momencie, kiedy ktoś puścił ten Destro idealnie na, na zmadże, no to ta Siroria będzie cały czas w zasięgu tego Destro Ulta, więc nie, nie marnuje się żaden, żaden tam DPS po Siloli wchodzi Relakwen, Relakwen wchodzi na 50% i też jakby patrząc na to, do czego wasza grupa jest zdolna, może się zdarzyć tak, że wyjdzie Siluria i Relakwen na raz, jeśli po prostu 25% z Magi, czyli 15 milionów HP zejdzie po prostu w samym kliwie, wtedy możecie mieć dwa minibossy na raz. Możecie tego uniknąć po prostu odsuwając na chwilę Silurię od tej zmadży i prostu grając bezpiecznie, tak żeby zabić Silorię przed zepchnięciem main bossa do 50%. Natomiast też to nie jest jakoś super istotnie duży problem e, dla dobrej grupy, żeby po prostu sobie poradzić z tymi dwoma bossami naraz. Ta Siloria jest naprawdę prosta i to jest taki tak naprawdę najwygodniejszy segment. I wtedy wchodzi Relaquan i tak naprawdę wtedy zaczyna się tak naprawdę ciężki element dla chociażby dla oftanka. Mm, Relaquan sam w sobie już ma trochę, trochę więcej mechanik, Mamy obszarówki, które też biją, więc jakby jest istotne dokładne miejsce, w którym on stoi. Nie możecie go sobie trzymać tak po prostu idealnie na grupie, tylko musicie go tam trzymać gdzieś albo z lewej, albo z prawej, albo pod, pod żabą, albo gdzieś na środku. Też w zależności od tego, co wasza grupa jest zdolna i jak ona podchodzi do sytuacji. Więc tak naprawdę agresywna metoda trzymania Relekwana to będzie stakowanie go za każdym razem na ogonie tej Demadge, dokładnie tak samo jak tą Sirorię, no z tą różnicą, że on nie ma tych AOE, więc nie ma sensu też go przeciągać pod żabą, ani wyciągać go z żadnych AOE. Raczej, raczej te AOE będą na grupę i Reliquan może stać tam, gdzie stał. Jest jeden skill do baszowania. Jak nie czujecie się na siłach, zawsze możecie sobie wziąć Crashing Shock. No i wtedy jakby już zabawa wygląda trochę bardziej e, skomplikowanie, ponieważ chcecie zrobić coś takiego, już bazując na Crashing Shocku, że każdy weapon swap, który na was idzie, e, chcecie przyjąć na front bar, i zejść na backbar, żeby mieć dostęp do tego crashing shocka, jeśli się opieracie na tym. Natomiast no nie jest to jakoś super skomplikowanie trudne, żeby go tam raz czy dwa przebaszować ręcznie, nawet jak on gdzieś wam tam skoczy i przejdzie dalej. Zawsze albo wy możecie dosprintować i go zbaszować ręcznie, albo może zrobić to ktokolwiek inny. Więc y, też nie jest to jakoś super, super niebezpieczne czy skomplikowane, no ten basz musi być mimo wszystko. Um, Mist interrupt na Relekwonie najczęściej kończy się wipe'em, więc to też jakby jest w waszym zakresie. Um, natomiast no zawsze, jeśli się nie czujecie na siłach, zawsze możecie na voice powiedzieć help with bash albo bash po prostu i tyle. Um, heavy attack from, from Reliquen um, jakby e, to jest chyba najbardziej, najbardziej dewastująca rzecz. Pierwsza rzecz, która spotka grupę tak naprawdę za każdym razem, jak Rele robi heavy, leci kilka projectile i te projectile stunują i trzeba wcisnąć break free, to kosztuje staminę. w momencie na przykład przykładowo um, ktoś dostanie taki stun i potem musi się wyrywać, nie ma staminy i pierwsze co dostanie po tym to creeper, no to jest od razu rip, więc też um, bazując na to tak naprawdę jak, jak wasza grupa gra i do czego jest zdolna, um, przykładowo możecie po prostu zabić main tanka, jeśli trzymacie tego Relequana wystarczająco blisko bossa, a main tank nie wie, że Relequan sobie lubi zastunować czasami. Taki stun, stun na drugim tanku plus heavy od Zmadży albo od e, Jagra... Jak ta Jagra się nazywa, Ten, ten duży pająk, no w każdym razie. Um, bazując tak naprawdę na tym, do czego wasza grupa jest zdolna. Jeśli wasza grupa nie jest w stanie jakoś się utrzymać przy życiu przy Relequanie, to wtedy w Waszym interesie jest oczywiście trzymanie go jak najdalej od tej grupy i też nie będzie takich rzeczy, że na przykład y, main tank Wam zestakuje jak gra na Reliquenie, bo po prostu się będzie bał tego Reliquena, więc, więc wtedy po prostu przyjmujecie jakąś tam bezpieczną, bezpieczną drogę. I teraz z relekwenem jest też kolejny problem odnośnie y, umiejętności i capabilities tak naprawdę samej grupy, czyli to, że on pojawia się na 50% zmaczy. E, w momencie, kiedy skliwujemy zmadże w dół do 40%, e, pojawiają się klipery. I klipery plus Grelequent to już jest naprawdę arcyduży skok trudności, jeśli chodzi o umiejętności grupy. W momencie, kiedy wasza grupa jest niedoświadczona, będziecie mieli relay i creepery, no to to jest najczęściej wipe, e, bo po prostu grupa nie jest w stanie ogarnąć natłoku mechanik, które się dzieją. I tego wy też możecie uniknąć, jakby bazując na tym, jaką tam macie strategię E, bezpieczne podejście tak naprawdę do tego e, wygląda w ten sposób, że kiedy ta zmadża spada do 43 czy 42%, e, wtedy po prostu trzymacie tego relekwana jak najdalej od tej zmadży, żeby nikt tego nie kliwował przez przypadek. Tam nadal będzie ambient cliff, tam będą rzeczy typu Didi stojące tak naprawdę na ogonie zmadży, rzucające orbami w Reliquena, oni będą jakby pasywnie kliwować tam zmarzę dalej tak czy siak. Więc no też jakby jest to korelacja od tego, do czego wasza grupa jest zdolna, tak? Jeśli chcecie zagrać bezpiecznie, to po prostu musicie trzymać tego Radekłana w ten sposób, e, żeby, żeby ta, ten klif na zmacz był jak najmniejszy. I najpierw sobie na początku zabić tego Radekłana, a dopiero potem mieć tak naprawdę warunki, żeby tam zmacz zepchnąć poniżej 40 mimo wszystko, chociaż większość, większość tak naprawdę grup, które podchodzą do progów takiego Cloudresta wam powie, że no, Relic na środku, nie? to jest główna prawda, bo Relic na środku powoduje takie rzeczy jak na przykład jumpy w grupę albo e, double cone na main tanku i to też jest dosyć niebezpieczne. Wiele wygodniej jest po prostu ciągnąć go albo po lewej, albo po prawej stronie od staku na zmaczy, w ten sposób, że macie w prostej linii żabę, grupę, która ma po jednej po góry albo do góry Lequena i na środku jest portal na, na Shadow Realm. Um, no i tak samo jak na filmie, ja właśnie podchodzę do takiego podejścia stakowania tego relekwena w miarę bezpieczny sposób, kiedy widzę, że zmaża mi schodzi niebezpiecznie do tych 40%, to już trzymam go tam mniej więcej tak, żeby po prostu jumpy były w, kitera, y, w kite hill um, i nie wchodził zbyt duży cliff. No i tak samo też na przykład z perspektywy main tanka jest to wygodniejsze, bo każdy heavy tak naprawdę nie będzie go dosięgał, czy dosięgnie go naprawdę tam jeden, czy tam dwa projectile i to jest łatwo obejść. I tak naprawdę ostatnia rzecz, jeśli chodzi o trzymanie takiego Redakwana, to już jest, on już jest nieco trudniejszy niż Siloria z tego względu, że on sobie lubi skakać, lubi sobie gdzieś tam pobiegać i raczej ciężko jest go trzymać w jednym miejscu, bo on sobie zawsze tam jakąś, jakoś ambientnie będzie manewrował na lewo czy na prawo i w waszej perspektywie też musicie tak naprawdę myśleć tak, jak tak Dodo, kiedy trzymacie tego Redequena, tak? Y, bez sensu ruszanie nim na lewo i prawo, jakieś tam korygowanie jego pozycji jest też totalnie bez sensu. Lepiej niech on stoi tak naprawdę w złym miejscu, ale niech ten, nie, niech on stoi, tak? Niech on nie biega w lewo i w prawo, niech on stoi w tych wszystkich AOE, które są na ziemi i niech on po prostu spada ze zdrowiem, tak? Potem wchodzi Galenwe na 25% i to już jest raczej taki moment chillu. Tam się nie zdarza tak, że będzie Relequan i Galenwe bardzo rzadko. Naprawdę nie wiem, do czego grupa musiałaby być zdolna, żeby takie coś dopuścić, ale Galen no wygląda identycznie, tak samo jak Reliquan i też tu jest parę e, jakby rzeczy, które, które też trzeba uważać i pierwsza rzecz jest taka, że mając ten Galenwę, e, kiedy tak naprawdę trzymamy go blisko bossa, musimy mieć uwagę na to, że grupie wchodzi Execute, grupie wchodzi Bloodthirsty na bossie, więc ten boss będzie miał więcej depsów, na Kliwie wcześniej, więcej niż prostu miał wcześniej. I co jest w waszej jakby perspektywie istotne, to jest to, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy main boss wchodzi w execute, czyli tam powiedzmy 7 czy tam 6% albo 9, cholera wie. Um, <laughs> realnie tak, tak, tak myślę i nie wiem. Um, wtedy po prostu jak widzicie, że ta zmadża się zbliża tam poniżej 10%, no to yy, odsuwać tego Galanwa, żeby po prostu nie dopuścić do momentu, kiedy Galanwa się enrage'uje, wchodzi execute i już nie ma opcji, że tego, tego Galanwa zabić, tylko trzeba faktycznie kończyć bossa i musicie kajtować. To jest jakby zupełnie inny obszar. Można robić Cloudress w ten sposób, nie zabijając Galenwego, natomiast jest to o wiele trudniejsze i raczej nie robi się tego przez przypadek, tak? Jeśli chodzi o Galenwę, to on ma jeszcze jedną mechanikę dodatkową, która wygląda w ten sposób, że on e, w jakimś tam momencie swojego istnienia zaczyna puszczać e, donaty na ziemię, czyli takie kółko, on się nazywa Ice Cage i co jest jakby istotne z waszej perspektywy to to, żeby nie dopuścić, kiedy ten Galen rzuca tym Ice Cage w grupę. On już naprawdę bije strasznie dużo. To, to już jest rzecz, która one-shotuje wszystkie dodo, więc... Mm, tak samo jak jest tranzycja, jest zmiana pozycji i Garandwell sobie skacze, chcecie go przesunąć gdzieś w stronę grupy, e, to chcecie to zrobić jakoś taki w miarę humanitarny sposób, że on w prostej linii idzie od miejsca, w którym jest, na miejsce, w którym wy chcecie, żeby był, tak żeby nie przechodzić gdzieś tam nad grupą czy koło grupy. Um, idealnie w linii prostej, tak samo jak na przykład wybieracie stronę żaby, na którą będziecie go ciągnąć, to wybierzcie sobie tą stronę, która jest bliżej i nie przechodzi przez, przez tak z tego względu, że raz, że Ice Cage, a dwa, że on ma bodajże skill, który się nazywa Aspect of Winter i to jest takie AOE wokół niego i ona też bije i chcecie po prostu trzymać to jak najdalej od Dodo. Idealnie na CloudRestie każdy z waszych Dodo jest zasięgowych, więc nawet jeśli on nie jest zestakowany, czy sobie skacze, czy gdzieś tam sobie zostanie i robi jakieś mechaniki, nadal DPS na niego idzie ze spamabili, więc yy, nie dzieje się nic. Natomiast no też już jest jakby fragment, gdzie Galenwe tak naprawdę jest strasznie krnąbrny i on nie lubi sobie stanąć tam, gdzie wy chcecie, żeby stał. On sobie zrobi parę kroków do was, po czym sobie skoczy gdzieś w środek, po czym się zatrzyma i zacznie robić mechaniki i tak naprawdę tu już wchodzi taki segment, że nieważne gdzie on jest, nawet jeśli nie stoi w jakimś perfekcyjnym miejscu, dajcie mu tam stać, niech po prostu stoi w miejscu, niech doda tam rzucą ałę. E. I tyle w sumie. Też jest jeden skill do baszowania. Wygląda tak, że ten Garen wbija miecz w ziemię i coś tam sobie y, summoninguje i chcecie to zbaszować jak najszybciej. No i jakby w momencie, kiedy Galen wypada, tak naprawdę wasza robota się kończy. Na samym egzekucie jeszcze macie robotę najczęściej, która wygląda w ten sposób, że stoicie na kajcie. I jak ten kajt działa dokładnie, to wygląda to w ten sposób, że... Um, tak długo jak jesteście w miarę daleko od grupy, jesteście najdalej odsuniętą o, osobą od zmarzy, jeden z kajtów poleci na was, czyli będzie jeden kajt na main tanku, jeden kajt na osobie, która jest najdalej od grupy. Um, co dalej? Um, tak długo jak stoicie daleko od grupy, um, mniej więcej w takim, w takim dystansie, jak nie wiem, jak ja na filmie tutaj stoję, mhm mechanika, która się nazywa barb. Um, ona po prostu was nie będzie dosięgać, bo ona też ma jakby swój zasięg, więc nie dostajecie tak naprawdę żadnych obrażeń. I na takim kajecie, co możecie sobie robić, to na przykład rzucać altar dla main tanka w momencie, kiedy wchodzi barb. Wtedy po prostu patrzycie sobie na animację albo na zdrowie i jak widzicie, że żaba podnosi łapki do góry i wszystkim spada zdrowie do 10%, wtedy rzucacie altar i to jest cała wasza robota. Um, możecie z tym Eledrainem rzucać w co popadnie. Um, i tak naprawdę jeszcze, o jeszcze dwie rzeczy, jeszcze jest Frost, możecie pomóc z tym Frostem na kajcie, bo ma, nie macie zbyt wiele do roboty, no ale też jak nie czujecie się na siłach, to nie musicie i okazjonalnie raz na jakiś czas może się na was pojawić flara, i wtedy jakby z racji tego, że flary są dwie na egzekucie, no to albo po prostu słuchacie, co wam raid lider powie, mm, albo podążacie za Adonem. A jeśli i jedno i drugie nie działa, no to po prostu musicie sobie zerknąć w której grupie jest pierwsza flara i wyjdziecie w drugą grupę z tą swoją flarą i tyle. I w momencie, kiedy ta flara wybuchnie, szybko roll do tyłu, żeby nie było kajtu w grupie i, i raczej tyle. Nie powinno być nic więcej bardziej skomplikowanego. Może być sytuacja, gdzie macie flarę i kite na raz na sobie i tak samo jak e, na samej jakby głównej walce flara plus kite, czyli e, chcecie wskoczyć w tą grupę dosłownie w ostatniej sekundzie i wyskoczyć z powrotem, żeby ten kite w nią nie wlazł, więc dosyć skomplikowane, ale tak naprawdę dzieje się to rzadko, najczęściej po prostu na kajcie nie dzieje się nic, grupa kończy boss i tyle. Nie ma mechanik. Reszta tak naprawdę to jest jakby optymalizowanie swojego stylu gry do taktyk i do mm, umiejętności grupy, natomiast no to jakby Cloudress to nie jest rzecz, na którą się przychodzi i kończy za pierwszym pulem, więc um, też możecie się domyślać i nastawiać na to, że jak coś będziecie robić źle, um, no po prostu najlepiej jest po prostu spytać, czy, czy na przykład mini stały w dobrym miejscu, czy one mają być bliżej bossa, dalej bossa. Nawet jak wam ludzie mówią głupoty tam, że, a, że stało źle, bo ja lubię jak stoi tak i tak, a wiecie, że to nie jest dobra odpowiedź i że można zrobić lepiej, to już po prostu wiecie, musicie iść na kompromis i grać tak jak grupie jest wygodniej. Nawet jeśli kosztuje to ujmę na honorze i jest po prostu głupie. No i co, myślę, że tyle na tyle z ambitnych rzeczy. Nic więcej to tak chyba nie mam do dodania. Także no mam nadzieję, że w jakiś sposób było to produktywne i, i coś Wam tam pomogłem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.